qui donc euh, suis euh, Xavier Vidal aqui euh, Ben qui de Nakercy et'tomen de lare de Fichak aquí et un villagege à costa de Fitch qui s'appelle le Cordoliac et'm'gut al cer aqui à la ciuta toute la tota semana a me le groupe Caire cabin et sont des musique aé et professionnel qui sont une formation et une formation musicale particulière parce que travailler mike et my là la modalitat c'est à dire la modalitat euh, ou bien de la musique euh, traditionnelle populaire acquis qui sont bélay ou et comme des particularités avec la nouvelle de la modalité mélodique rythmique et e donc euh, fais cadeau messe en ine d'une panne et l'autre et à qui et euh, la tu per tout à qui dit dit paba quiling et avait donc scène euh, finalement le premier cop que sorti scène de la ré euh, administrative occitane per venir quibé pau toute la semaine on avait travaillé mais eh, eh, romain boudou acquis que musiqueaiki del serf et avait une pas déjà' dit ben mais falsoço du mot qui française du ma' elle enfin un travail sur la press de président des sous et donc eh, il ya une douzaine na nous 12 scène qui des musiqueaires professionnels qui eh, travaille toute eh, peine mailille d'une àmén très acquis e, et la même au col qui est donc ben cadeau qui Chaque qui, chaque mois, une semaine eh, entière. inteira. Aquela formação é organizada a niveau administratif par la coopérative artistique le Cervantes, qui eh, demeure aqui à companhia compagnie à Severac del Castel, à à E eh, e, eh, donc' dirait que à quelle formation donc ni l'encastre de la formation professionnelle qui et eh, donc a venda de de la région puisque que laé de per toutes ces métiers nous mestiez acquis laé de la formation professionnelle et la compétence de la région donc e un capitate à fa passer à une formation artistique din laquelle encastre la formation professionnelle c'est pas con. Et a de la formation une min d'interménents aquí que ne pas perdre toutes de toute l'Occitania e eh, eh, et qui donc inter interven sur des spécialitats, une sur l'ajustement de la musicologie ou d'autres sur la pratique musicale etc. Et eh, a la fil la formation parce qu qui a ben pas que do sessions que se ban passa doncbé qui larès un puèi a tornar rein qui bigor à GermLaurent qui a eh, le mez de mai. et après la formation s'acabara qui. euh, hein, sa Sakawara et euh, donc euh, à donc il y aura un programme qui de création musicale et quel col qui des Scaminaires euh, de la première promotion qui sera fera une birade, qui est un peu partout pour le monde qui demandera, qui a qui a quel concert à quelle création de, Scaminaires Merci plat